Bueno amigos, seguimos en este video de eh, corrigiendo esta casa contemporánea, bueno, que no decíamos que no es tan contemporánea, pero pues bueno, eso es un tema ahí de modernismo contemporáneo, actualidad, posmodernismo, todos esos son temas ahí de arquitectura que, historia de la arquitectura que toca, eh, pues que cada persona va en su conocimiento sabe, ¿no? Perdón. Mm. Estamos en este proyecto y estamos en este... corrigiendo este proyecto que como dice, como dije se llama vivienda contemporánea pues entonces ahí estamos ahí vamos vamos a ir corrigiendo ya corregimos el problema que teníamos aquí con esta geometría insertada pero todavía nos falta este vamos a ocultar este árbol tan grande para que nos deje ver este también lo podríamos manejar como uno solo para que no se nos vea así vamos a la planta 1 y vamos a mirar esta vista es esta esta vista necesitamos este muro entonces es esta vista para que no se nos vea eso ahí en que como que no se nos ve para que no se nos vea ese muro ahí cortado raro esta no es la vista debe ser esta entonces ahí está. Este muro no está tapando esto. In view elements. Algo pasa. No nos está dejando ver. Ah, este muro es el que no nos deja ver. No, no nos dejaría ver. Algo pasa con esa fachada. Aquí está. Aquí está el, que tenemos ahí. Bueno, como decía, aquí está, aquí está el, problema de este muro que no... Bueno, esto también lo pueden ocultar porque eso no lo necesitamos ver ahí. Solo es ocultarlo, no lo estamos borrando, no estamos haciendo nada raro entonces vamos a decirle a este muro que suba hasta ahí nos va a botar un error pero vamos a hacerlo que le suba hasta cubierta démosle ok y cogemos este muro mirando en vista 3D este muro y lo borramos y cogemos esta que decía marco 3 copiamos aunque no se debe hacer eso vamos a hacerlo como es vamos a window la que decía marco 3 era la de acá y la ubicamos acá no nos está ubicando placement no nos está ubicando el tag el tag es el el número de ventana el número de puerta ese es un tag aquí vamos a este corte para mirar si estamos bien está muy allá no sé por qué está, lo mandé tan allá siempre manejando lo que nos sirva y sea productivo al proyecto porque para qué hacer cosas que no que no nos sirven pues no tiene no tiene sentido ni ver cosas que no como en el primer, segundo o tercer video que veíamos que este elemento pues este pad, este terreno, esta topografía, pues, mostrar todo esto del proyecto pues para que lo vamos a ver acá si eso lo podemos ver en planta y no necesitamos ver eso lo que nos va a hacer es alargarnos ahí el tamaño del proyecto y no tiene sentido esto siempre manejarlo por dentro y desbloquearlo no entiendo por qué están bloqueados ah, eso se, autobloquean parece. Pero bueno, ya cuando lo hace automáticamente es porque quiere reflejar en todas las vistas. Porque le estamos diciendo precisamente que los maneje por dentro de este, del tamaño del corte de la vista. Entonces ahí los bloquea él mismo. No pasa nada y está bien. No sé qué es un árbol. <laughs> Vamos a ocultar eso. Todo eso se nos va a salir. Es que esto ya no es AutoCAD que, que se nos ve una vista. No, esto ya se ven todas las vistas. Todas las vistas se nos ve todo lo que estamos manejando. Entonces es la coordinación que tenemos que tener para manejar un proyecto.